Okay, saya naman ang ating kapaskuhan Dagil ng Pilipinas ay makakabangon na Sa pagkakalugmok dahil ang dalawang idolo Na sina BBM at sana'y nagsama Ito na ang hiling mo, napakagandang pamasko Mararamdaman mo ang tunay na saya ng mundo Sila ang aming pambato, para sa pagbabago Halos sila ang sinisigaw ng tao true BBM, BBM, BBM Inside a Filipino's loving you Bongbong, bongbong, inday Tambalan na walang kapantay Bongbong, bongbong, inday Hagasan na aming Sandigan ng bayan, sigaw ng mga tao Bongbong, inday sa perlas ng silangan ng ating hinihintay tunay Kay Bongbong at Inday Ang pag-asang hinihintay Makabayan, makatao, makadyos Ang kanilang taglay Kaya ang hanap ng bayan Si Bongbong Sana aminin ta BBM, BBM ang Sara Duterte is true BBM, BBM, BBM ang Sara Filipinos loving you Bongbong, Bongbong, Inday, Inday Tambalan na walang kapantay Bongbong, Bongbong, Inday Pag-asa na aminin ta